τα αθλητικά, τα μετά τες σφαίρας παίγνια, Χεν, χε χειροσφαίρησης. Δύο, ο χειροσφαίριστες. Τρία, χε επανορθωτικέ μπολεέ. Χε πόινιμος μπολεέ. Τέσσερα, χε πέτοσφαίρισις. Πέντε, ο επιθετικός πάικτες. hex he calathos phyrisis hepta hiemi ten sphairan diatu calathu ballo ten sphairan diatu calathu octo he gnothos phyrisis ennea to harpaston ho episcuros deca he baseos phyrisis he ropalos phairisis hendeka ho leptes ho hypodocheus dodeka ho ropaloforos ho ropalistes triakaideka ho riptes tessarakaideka to ropalon pentekaideka he sphaira baseos phairiseos